There seems to be some kind of mystery. And that mystery is why? Why can I not hit Okada with the package pile driver? Why? That is the question. But you know what, Abushi, Chase, is on the case. Yeah. I'm gonna figure out how to package pile drive Okada. And once that happens, everyone will know exactly who Chase Owens is. Abushi, I'm so sorry. Yes. Oh, sorry. No problem. Ah. Uh, uh, it's still. ちょっとだけ疲れてますかねはあ、うんまあでも、まあ、これからですよはい、まあ、ちょっとねあの昨日なんで内藤さん負けたのかと、はい、言いたいところですけどあの正直僕はザックが 苦手なので内藤さんに勝ってきてほしかったはいそれは内藤さんの方が勝てる可能性が高いってこともちろんですよ、ええ、内藤哲也リベンジで僕は絶対追加っつって自分の中で決めてるんで絶対にはい今標準は変わったんで、はい、ザック倒しますよ、はい、うん、ただまた 内藤さんとはちょっと別のチャンスで、はい、当たりたいですねこのタイミングじゃなかったのかなと、はい、思ったです、はい、しょうがないです、はい、ザックザック倒すああ